magic, magic, magic, magic. Ai, Samata! Que me dê! Ai, cara, você é muito né? magic, magic, magic. Take, take a move, be easy. Yeah. Grande cena. Está para chegar. É... Ah, câmera esse aqui. Andersen, Andersen, Andersen. Look, it's dirty. Yeah, but. Yeah, but. Yeah, but.